Mettendo da parte il nabe cucinato da lui con risultati opinabili, oggi Seba mangerà il nabe al ristorante, constatando che sì, forse questo è molto meglio di quello che ha provato a cucinare nei suoi mirabolanti video di Road to Masterchef. Ah! Eh! Ok, stiamo andando on che questa che vuol dire caldo, no? È lo stesso kanji di un sen delle terme. Adesso 片付けますから少し出かけます。はい、わかりました。 che adesso mettono a posto e poi ci fanno sedere Che buono, mangiamo una nave al ristorante, però la mia tanto è più buona Ecco qua siamo a Onyasai, che vorrebbe dire praticamente vegetali alle terme No vabbè, caldi, vegetali caldi E siamo a questa nave, che praticamente cucina in pentola E siamo qua a mangiare qua questa sera Mangeremo la shabu shabu, che quindi è questa carne dentro la, la pentola Abbiamo come prima cosa scelto due tipi diversi di pentola Noi abbiamo preso questa e poi questa qua che è un po' piccante E abbiamo fatto uno di questi set e quindi qua qua possiamo prendere tutto quello che vogliamo da mangiare e in più anche quello, tutto quello che vogliamo da bere perché abbiamo fatto tabe hodai e nomi hodai che quindi vuol dire che si può mangiare fino allo sfinimento un sacco di cose vabbè adesso appena arriva vi faccio vedere che cosa arriverà facciamo un kampai con la birra e io con l'orohai kampai sono già arrivate un po' di cose guardate i kimchi poi sono arrivati questi poi è arrivato il un po' di pomodoro e già anche la verdura e la carne guardate qua quanto è buono adesso qua si riscalda e poi li metteremo dentro e ci mangeremo questo delizioso pranzetto Ecco qua prendiamo la carne e la mettiamo giù Shabu shabu, ecco qua la shabu shabu, lo faccio anch'io Anche se a me piace più quella di pollo però ci sta mettendo un po' a cuocersi perché ancora no, non è caldissima la nave, poi sarà velocissimo. Però guardate già come ha cambiato colore. Ecco qua un po' di pollo, bisogna riscaldarlo per bene che non vogliamo mangiarlo crudo. C'è un profumino, questa nave sembra buonissima. Ah, oh, si è appannato il vetro. Iniziamo già a mangiare un po' di verdura. Oddio, si presenta meglio, è buonissima, però anche la mia di nave non aveva niente da invidiare. Questo è il goma e così viene tutto più saporito. Il mio amico ha detto che faccio cagare a farlo, quindi me lo fa lui. Non si vede niente. <laughs> è appannato serata È arrivata un'altra birra ormai Non la smettiamo più di bere Questo è il mio terzo drink Uron Uronhai Yay Oddio secondo me uno capisce che è ubriaco Quando inizia a bere da qua Pensando che sia una straw Cioè quando, quando praticamente inizia a bere da qua Pensando che questa sia una cannuccia Capisci che da un punto di non ritorno ormai sei embriaco Oh mio dio, oh mio dio, a me questi liquori non fanno bene Ancora cibo! Ai. Adesso facciamo aumentare l'acqua perché è finita l'acqua E vabbè, adesso che abbiamo finito di mangiare la... Ehm, oddio, sono ancora vivo dopo aver bevuto miliardi di drink, ma va bene E mi hanno detto che qua adesso mettiamo il ramen Per fare questo basta un minuto, se lo volete super ardente Basta mettere qua questo ramen un minuto e diventa il ramen super ardente Siete pronti? 3, 2, 1... Io intanto mi sto bevendo, sembra acqua ma in realtà è succio allo stato puro Oh mio Dio, guardate che bell'aspetto Ok È partito il timer per un minuto Siete pronti? Guardate come ha cambiato colore la nave Che non si vede niente, ma vabbè Guardate quanto ramen E praticamente quando è finita la nave Avete finito di mangiare Ci potete mettere giù o il ramen o il riso Ve lo mangiate così, bello ardente È caldo! Non si vede più niente, però è buono Ringo Sawa È anche dolce ma è super alcolico Ecco, io non riesco più a tenere la telecamera in mano. E ecco qui che è arrivato l'ultima cosa, questo dolcetto Warabi mochi, warabi mochi, che ho visto farlo a Nara e poi questo Daipu. Guardate come sono carini. Mm, che bontà. Mmm, ma che bontà il warabi mochi con il gelato e la zucchini. Mmm. E poi il Daifuku Non avete idea di quanto è buono il Daifuku Con dentro il gelato Vabbè sono pieno come un pallone L'azione è stata buonissima È costata un centinaio d'euro Ma più con 100 un 80 euro Ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio Spero che il video di oggi vi è piaciuto Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta di più la mia di nave Che ho cucinato Con la nave che abbiamo mangiato oggi E noi ci vediamo allora domani Vi aspetto eh Un saluto ciao と続け